David Marcián, realizador de La mano invisible. David. en español? No, que hablamos de si era posible hacer una mención especial a la película La mano invisible de David Marcián, que a todos eh, unánimemente nos había parecido imprescindible, nécessaire et intéressante. Mais oui, la mention spéciale, je, je crois que c'est très très bien mérité, puisque David a réalisé un film extraordinaire qui parle des problèmes de la vie réelle des millions de personnes en France, en Espagne et partout dans le monde. Merci David d'avoir réalisé ce film. Merci. Ah, Bonsoir, bueno, no me esperaba esto, así que bueno, muchísimas gracias al jurado. No, es, ya un regalo, ¿no? El estar aquí, en, bueno, además eso, en, una sala tan, tan espectacular y con tantísima gente. Lo he pasado fenomenal, ha sido una experiencia estupenda venir a Marsella, a viñón también, que he estado ayer eh, y esta mañana presentando la película. Bueno, pour euh, David, ça a été un vrai cadeau d'être à Marseille, il est allé à Avignon aussi hier. présenter le film et ce matin auprès de scolaires à Avignon. Pour lui, ça a été une, une expérience formidable et il a été ravi d'être parmi nous. Además, soy muy fan de Feten Feten. <laughs> sí, sí, os conozco desde 2011, o sea que... Donc, il... Alors, eres el único. <laughs> Donc, il connaît le groupe, euh, le duo Feten Feten depuis 2011. Alors, un cadeau de Feten Feten pour David Macian. Yeah. Gracias. Gracias.